Katika wizara hii ya viwanda, uwekezaji na biashara ni mgogoro wa utoaji wa kiwanda cha saruji cha Tanga. Hao nafahamu, kiwanda cha saruji cha Tanga kinataka kuuzwa na kimezua imezua migogoro mingi sana. Sasa pamekuwepo na mivutano, mijadala na mabishano miongoni mwa wadau mbalimbali kuhusu uamuzi wa tume ya ushindani wa haki kwa maana FCC kuidhinisha muungano wa kampuni ya saruji wa kampuni za saruji za Twinga, Twiga na Tanga Cement. Uamuzi huo ulitokana na makubaliano yaliyofanywa mapema mwezi Oktoba mwaka 2021 kati ya kampuni ya Skankem International DA ambayo ni kampuni tanzu ya Heidelberg Cement AG inayomiliki kampuni ya Tanzania Portland Cement au kwa lugha kwa jina jingine Twiga Cement ya hapa Dar es Salaam na kampuni ijulikanayo kwa jina la Afrisa Mauritius Investment Holdings Limited ambaye ni mmiliki wa Tanga Cement kwa kubali kuuza asilimia 68.33 ya hisa za Tanga Cement yani hisa za Tanga Cement zenye asilimia zenye thamani ya asilimia 68.33 ziuzwe kwa Twiga Cement ya hapa Dar es Salaam. Sasa msingi wa mgogoro ulitokana na uamuzi wa FCC kukubali muungano kati ya Twiga Cement na Tanga Cement ambao e, muungano huo au makubaliano hayo yalifanywa kinyume na sheria na taratibu za soko la ushindani za nchi. Sheria ya FCC inahitaji ubia wowote usizidi kiwango cha juu cha asilimia 35 ya hisa ya soko ili kuhakikisha ushindani wa kuwepo na haki. Kutokana na uamuzi wa awali wa FCC, wadau walijitokeza kupinga kwa kukata rufaa katika mahakama ya haki ya ushindani yani FCT na hatimaye mnamo Septemba 23, 2022 uamuzi wa kuruhusu muungano huo ulibatilishwa na mahakama hiyo. Sasa mgogoro mpya umezaliwa na unaoendelea sasa ulitokana na FCC kufanya ukiukwaji wa sheria na kuonyesha dharau za waziwazi kwa mahakama ya ushindani yani FCT eh, kubariki muungano kati ya Tanga na Twiga Cement na walifanya hivyo hawa FCC kwa kuanzishwa upya kwa zabuni ya uuzaji wa hisa za kiwanda cha Tanga Cement ili kitwaliwe, na ilipofika Desemba 2022 eh, mnamo mwezi fe, mpaka mwezi Februari 2023 FCC iliweka tangazo kwa umma kupata maoni ya wadau juu ya kuendelea na uamuzi wa kuuza hiso eh, kuuza hisa hizo za Tanga kwenda kwenda Twiga Cement. Kuendelea kwa mchakato huo licha ya uamuzi wa mahakama ni kiashiria, kiashiria kuwa kuna mgogoro wa kimaslahi ulioonyeshwa na FCC hata kukubali kuvunja sheria za nchi na kuidharau mahakama. Sekta ndogo ya viwanda vya saruji ni sekta muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Uzalishaji na soko lake linapaswa kuendeshwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni ili kuhakikisha hakutokei majanga ya uhaba wa saruji, uhodhi wa soko na hatimaye upatikanaji wa saruji. Kwa kuweka kwenye mikono ya mtu mmoja, kama mtu mmoja ndio mzalishaji mkubwa, maana yake anaweza akaamua kiwango cha kuzalisha ili aweze kupandisha bei. Uamuzi wa FCC kuidhinisha utoaji wa kiwanda cha saruji cha Tanga Cement kwenda kwenye kampuni ya Twiga Cement sio tu unakiuka sheria, bali unaonyesha wazi athari za kuacha hatima ya soko la saruji kwenye uamuzi wa kampuni moja, jambo ambalo sio la afya kwa maendeleo ya nchi na watumiaji wa saruji hapa nchini. Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara katika mpango wake wa bajeti 2020 2023 licha ya kelele zilizopigwa na wabunge, wananchi na wadau wengine, haijatoa uamuzi wowote katika kuhakikisha mazingira ya uwekezaji na utaratibu wa biashara ya ushindani yanakuwepo. Wizara ndiyo inayotaratibu na kusimamia FCC. Kukaa kimya ni kama kubariki kuvunjwa kwa taratibu na sheria za nchi. Hii ni kuandaa mazingira ya kupanda kwa gharama za vifaa vya ujenzi siku za usoni kutokana na kupanda kwa e, bei ya saruji endapo mchakato huu wa kutwaliwa kwa kiwanda kimoja kutwaliwa kiwanda cha, cha Tanga Cement kwenda Twiga Cement uta, uta, utaendelea. Sasa sisi ACT Wazalendo tunaitaka serikali isimamishe mara moja mchakato huo kwa lengo la kuanzisha upya kwa uwazi na kwa kuzingatia, kwa kuzingatia sheria na kanuni za nchi yetu. Aidha, tunaitaka tume ya ushindani ijiuzuru na kufanya kwa kufanya kosa kubwa la kukaidi amri ya mahakama ya ushindani yani FCT.